درود بر شما همراهان گرامی در خدمت شما این با درس 25 از سری درس های هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی همراه با توضیحات فارسی Get back here Get back here Get back یعنی برگرد اینجا باش here یعنی اینجا get back here یعنی برگرد اینجا get back here get back here get in the car get in the car یعنی تو ماشین بمون get in یعنی داخل باش the car یعنی ماشین مشخصی که داره اشاره میکنه get in the car بشین تو ماشین بمون توی ماشین get in the car get in the car get on the car Get on the car Get on یعنی سوار شدن The car یعنی این ماشین مشخصی که گوینده و شنونده میدونن کدوم منظوره Get on the car یعنی سوار ماشین شو Get on the car Get on the car Girls dresses Girls dresses dress یعنی لباس دخترونه dresses یعنی لباس ها girl یعنی دختر apostrophe s به معنی مالکیت یک انسان به کار رفته girls dresses یعنی لباس های دخترانه girls dresses girls dresses give me a call give me a call give me یعنی به من بده a call یعنی یک تماس یا صدا کردنم معنی میده give me a call یعنی به هم یه زنگی بزن give me a call give me a call go straight on go straight on دوستان توجه بکنید نگفتم go straight ا نداره اولش go straight on straight on یعنی مستقیم go یعنی رفتن go straight on یعنی مستقیم به راه ادامه بده مستقیم ادامه بدید go straight on go straight on go to the dogs Go to the dogs Go to the dogs یک اصطلاح به معنی این که به فنا رفتن مخروبه شدن به گند کشیده شدن به مخروبه تبدیل شدن از بین رفتن Go to the dogs Go to the dogs God only knows God only knows نو یعنی دانستن اس سوم شخص رو استفاده میکنیم برای خدا چون مفرده و سوم شخصه God only یعنی فقط خدا knows یعنی میداند God only knows یعنی فقط خدا میدونه God only knows God only knows Good afternoon Good afternoon Afternoon همطور که میدونید یعنی بعد از ظهر Good afternoon یعنی بعد از ظهر بخیر بعد از ظهر شما عزیزان و وقتتون و هر زمانی که هست دارید این کلیپ رو میبینید به خیر و خوشی باشه Good afternoon Good afternoon Hand it to you hand it to you hand it to you یک اصطلاح یعنی خیلی با حالی دمت گرم بابا ای والا it to you hand it to you Happy birthday Happy birthday دوستان توجه داشته باشید تلفظ TH زبون پشت دندون های بالا سعی میکنم بگم سه سه سه سمیه برث برث برث برث دی هپی برث دی برث دی نیست سه نیست برث برث هپی برث دی یعنی تولدت مبارک هپی برث دی هپی برث دی Have a nice time. Have a nice time. Nice time یعنی اوقات خوش. Have a nice time یعنی اوقات خوشی داشته باشید. وقتتون به خیر باشه. عزیزانی که دارید این کلیپ رو میبینید وقتتون به خیر باشه. اوقاتتون به خیر باشه. Have a nice time. Have a nice time. He came by car. He came by car. By car یعنی توسط ماشین. He came. Came گذشته کام. یعنی او آمد. He came by car. یعنی او با ماشین آمد. He came by car. He came by car. He got a raise. He got a raise. A raise یعنی یک اضافه حقوق یک اضافه پرداختی He got a raise یعنی او اضافه حقوق گرفت He got a raise He got a raise He is all talk He is all talk. All talk یعنی همش حرف زدن. He is all talk اصطلاحی است به معنی او مرد حرف است. مرد عمل نیست. He is all talk. He is all talk. He is charming. He is charming charming یعنی دلربا کسی که همه دوستش دارن He is charming یعنی او آقاه خیلی دلچسب و دلرباست همه دوستش دارن تو فارسی اصطلاح داری میگی مهره مار داره همه از او خوششون میاد He is charming He charming He is on leave. He is on leave. Leave که میدونید یعنی ترک کردن جایی. On leave یعنی در مرخصی بودن. He is on leave یعنی او در مرخصی به سر میبره. او در مرخصی است. He is on leave. He is on leave. He looks angry. He looks angry. همطور که قبلا گفته بودیم angry یعنی عصبانی looks یعنی به نظر میرسه he looks angry یعنی او عصبانی به نظر میرسه حواستون باشه نزدیکش نرید he looks angry he looks angry He looks proud. He looks proud. دوستان توجه بکنید تلفظ proud نمیگم proud P و R بینشون صدا وجود نداره proud و تلفظ OU در اینجا او او مثل about مثل house proud He looks proud به نظر میرسه او خودش رو میگیره He looks proud He looks proud. He made me cry. He made me cry. He made me cry. cry یعنی گریه کردن. حواستون باشه نگفتم کرای. cry. made me یعنی او باعث شد که من he made me cry او باعث شد که من گریه کنم که تو فارسی میگیم او مرا به گریه انداخت he made me cry he made me cry he makes faces he makes faces make face یعنی شکلک در آوردن و ادا در آوردن با صورت He makes faces یعنی او دهنکجی میکنه او ادا در میاره شکلک در میاره He makes faces He makes faces He seems tired He seems tired tired یعنی خسته خسته جسمی he seems یعنی او به نظر میرسه he seems tired یعنی او به نظر خسته میاد he seems tired he seems tired He worked hard. He worked hard. hard یعنی سخت worked گذشته work کار کردن که میشه کار کرد he worked hard یعنی او سخت کار کرد he worked hard he worked hard heart and soul heart and soul هارت یعنی قلب و دل سول یعنی جان روح هارت and soul یعنی با دل و جان با تمام قوا هارت and سول heart and soul help yourself Help yourself به معنی لغوی یعنی به خودت کمک کن اما به معنی اصطلاحی یعنی بفرمایید چیزی که میخوایم به کسی تعارف بکنیم میگیم بفرمایید نوش جان کنید help yourself یعنی بفرمایید از خودتون پذیرایی بکنید شما هم بفرمایید خودتون رو کمک کنید بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید با این عبارت ها با این جملات با این اصطلاحات با دانشی که دارید یاد میگیرید آفرین بر شما احسن بر شما هر جای دنیا که هستید دارید این کلیپ رو میبینید دارید این وایس رو گوش میدید و دارید یاد میگیرید واقعا احسن بر شما واقعا آفرین بر شما help yourself guys help yourself hit the bricks hit the bricks hit the bricks یک اصطلاحه یعنی با برو پی کارت بینیم برو بزن دیوار خودتو برو پی کارت تو فارسی میگیم بزن به چاک بابا hit the bricks hit the bricks hold the floor hold the floor hold the floor یعنی مجال صحبت به کسی ندادن hold the floor hold the floor How about you? How about you? about you یعنی در مورد تو how یعنی چطور how about you یعنی در مورد تو چطور how about you how about you How far is it? How far is it? How far یعنی چقدر دور is یعنی است it اشاره میکنه به اون چیزی که دارن در موردش صحبت میکنن how far is it یعنی چقدر راه تا اونجا اونجا چقدر دوره how far is it how far is it How old is he? How old is he? How old یعنی چند سال How old is he یعنی او چند سال دارد او چند سالشه How old is he? How old is he? I'm a teacher. I am a teacher. من یک معلم هستم. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm all ears. I'm all ears. All ears یعنی همه وجودم تبدیل شده به گوش. I'm all ears یک اصطلاح هست یعنی من سراپا گوشم. دارم به حرف شما گوش میدم. I'm all ears. I'm all ears. I'm dog tired. I'm dog tired. همطور که میدونید tired یعنی خسته. dog tired. dog برای تاکید اینجا آورده شده. I'm dog tired یعنی مثل یک سگ خستم. خیلی خستم. I'm dog tired. I'm dog tired. I'm exhausted. I'm exhausted. exhausted یعنی خسته و کوفته. I'm exhausted یعنی خسته و کوفته شدم. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm flattered I'm flattered یعنی این از لطف شماست شرمندم میکنید I'm flattered I'm flattered I am listening I'm listening یعنی من دارم گوش میدم در حال گوش کردن هستم I'm listening I'm listening بسیار خوب دوستان یکی دیگر از درس های هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رو با هم تمرین کردیم، مرور کردیم، با هم کار کردیم. امیدواریم که حتما طبق روش تمرین بکنید. حتما این روشی که دارید مشاهده میکنید رو اجرا بکنید و تکنیک های اون رو پیروی بکنید. به دلیل اینکه رعایت و پیروی از این تکنیک ها بسیار تاثیر خواهد داشت در یادگیری شما و باعث خواهد شد که مفید و مؤثر یاد بگیرید پس شما هم حتما فراموش نکنید همراه با کلیپ تمرین بکنید رونویسی بکنید روخوانی بکنید و حتما صدای خودتون رو موقع خوندن درس ها و عبارت ها ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این کلیپ که منجر بشه به تقویت قوای گفتاری و اسپیکینگ شما عزیزان بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید